Hello，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。第十二讲要讲什么呢？神的数学题，你要以财物和一切出手的土产。 尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒杂有新酒盈溢。这里讲的就是关于财务，那可以这样讲，全人类啊，就是一般的人呐，啊，大家基本上可以说都是围绕着。 人生的目标，人生的方向，我们的价值观，啊，我的思想行为表现出来，其实一般的凡夫俗子，啊，其实都是为着钱而活。当然，那可能你不是啊，你非常的 no，呃，就是呃比较高一点的啊啊，所以你就跟一般的人不一样啊。 但是，一般的人呢，他基本上，哦，摸摸良心，无可否认，你活在世上，这个财务的事情啊，其实真的是围绕着你，十之八九，其实都是你的人生的一个中心来的。所以呢，那我们在这边谈到说，要以财务啊，土产。 来尊荣耶和华，也就是说奉献给上帝。说实在的，对好些人都是一些心中的一些的纠结、困难、压力和挑战，甚至有些人呢，哦，也变成是他心中的这个痛。但是我们在这里，我们要讲什么？上帝是丰富的神啊！上帝他要你将财物、土产。 来尊荣给他，奉献给他。说实在，上帝也不需要啊，上帝不会拿来收了而储蓄起来。上帝不需要，但是通过这些，上帝要赐福给你；通过这些，上帝要考验你的信心；通过这些，上帝要使你的灵命更成熟；通过这些，上帝要给你能够更看到永生的意义。所以，上帝要你将财物土产。 来奉献，来尊荣着我。所以，当我们在看这个经文的时候，我们一般上人的这个数学题，就是当我拿出来给了，那我当然自己就少咯。所以我给了啊，别人就越多咯啊。数学题就是这样，所以你越给更多的话，那你就当然就更少。 这个是 <laughs> 小孩子都会的数学题，但是我们在这边要讲的这个数学题呢，那你会发觉到是上帝是用相反的方向来走，也就是你给上帝一点，上帝祝福你一点；你给上帝更多，上帝使你更多。因为在经文里面是什么呢？所以你将他这个财物、土产奉献。 给上帝的话，以上帝为荣耀的话，以上帝为尊重的话，啊，反而是什么？反而是你自己的仓房是有余，并且有更多，有余并且有更多。所以这不是我们一般世上人的这个数学题来的，是上帝的数学题。你给我，我就给你更多。 你给的更多，我就越发祝福你，啊，弟兄姐妹们，所以我们真的是要靠着这个呃这个信心来学习一个奉献的功课。我们要多奉献，上帝就多祝福给你，这是经文里面给你的一个应许。所以你现在是不是正在苦恼着？ 有纠结说：“哎呀，我是要奉献多少给上帝？”是否你纠结呢？那我要说，上期的数学题是：你给上帝，上帝一定祝福你，并且有余会更多。我们一起祷告，天赋上帝啊！ 我们知道凡物都是从你而来的，我们不过是你的一个管家，所以我们在你的面前所领受的，其实一切都是上帝来在当中祝福我们的。所以让我们晓得，通过你所给予我们的，我们也能够回报于主。深信我们的这个信心的奉献，有上帝更大的这个应许和祝福。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名。 阿 m n 你的参与，我的动力。请支持马太牧场的施工，特别就是在当中转发，让更多人能够领受这个信息，也能够呃在当中来关注啊，也祷告纪念。当然，请。 啊，可以的话，你就在这个油管里面写几个字，哦，来，呃，就是，呃，就是一些问题啦，哦，啊，能够让我收集一些问题，以后我能够呃做一些问题解答的节目，啊，所以请大家关注《周一三五，再见，耶稣爱你，上帝祝福你。